Do Senhor é que me Jesus said. Baby cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. O Senhor é que me vem o meu socorro. O Senhor que fez o céu e fez a terra.